Hai, saya Adli Sinici ataupun nama penuh Muhammad Adli bin Badrudin, kelahiran 1992, tinggi 157 cm, berat 50 kg. Pengalaman dalam bidang lakonan antaranya drama 9, iklan My Day je, iklan untuk Suruhan Jaya Perkhidmatan Air Negara dan beberapa lagi short film. Terima kasih. Thank you.